Isso. É, bom, primeira coisa que eu gostaria de saber, eu acho que a igreja também está bastante curiosa. Isso. Eu acho que a igreja está bastante curiosa. Eu gostaria de saber o nome do quarteto. Tem nome? Tem nome. Vamos lá, Qual que é o Verdade. Agora, bendito fruto entre os homens, né? Agora que tem. <laughs> Mas há quanto tempo que o um quarteto existe? Há uma semana. Uma semana. sem nome. Uhum. Nosso trio já faz uns oito anos, sete anos. Sete anos. E o quarteto se formou há umas duas semanas. Umas duas semanas. E qual é a voz que cada um faz? Contralto, tenor e barítono. <laughs> a Tuane faz é baixo. <laughs> qual é a música que vocês vão cantar aqui hoje? Posso confiar. Posso confiar. Que Deus abençoe a todos nós. Posso confiar.